Apa dito kaso? Dili, dili, tikwan, tikwan niya. Show mo na pa. Apati, apati mà ta tu. Beja, vi mie tu ta tu nga. Wo ba ni tu ba? Papa ma ham de gre, papa tu ben ma ma beja. Papa. Papa be, nu ni apa apa be, zeni apati be, zeni to mo ya, zeni ma ni fu la ba ni ko da de ma. Papa be. Papa. Ngo bu ku ko ba ku jai tu. Papa ti ya ba ku jai san ni. Thế thế 하나 표바트 응. 스위트스 뺨마 물레 배그마다 뱅아 别妈咱们阿只过呗，那田里我使打喽，我那里的那花绿果，吃过吃阿米尼糯，我撒米炒杂米只管我，你糯糯米饭你是，托雨伞让我你铺。 怎么俩，拿个包放你这。你看弄一下，这河里蛮多，人家下，拉着自己讲，姜子弄好了，那，人家那么我们家家人呢？就是，拿给孙伢。 没洗脚嘛，这里我咋不搞定呀？好了，那你的小个点在里，他的那小子在哪里啊？这干部啥都你没得呢。まあまあまあ類似のしだけだも普段まで小学生に。ええ、しん、しん打起来ちね、たちね、しゃ Ngā ngatetea shatuan organi ma ngate tu bi besa ni amu di tu jachi la ni de che besa ni ka wa ko su la ya mi ni ta ma go chu ka le ma ko no hi mu ja ni go mo ba su hu chi u li ni de ma shao tian ni kwa da li ma te wa dan 다출레가나그치와뭐다출까래아다출고저희우리수바디우니샤워대바다가 니스마디와난나데무가얼마때생각나니였나에신가마트음마트가고아씨아트알레보아유리스데레유리스다그래쇼마트드려자너만안가나엄마기뻐엄마기뻐이거지냈어엄마아씨차베고아니야사이견아니야까아

那个，你怎么办？我问你是啥？啊，有火什么办？哎，那着把伞怎么安全嘛？你看，这那你这边穿，你这边你穿。穿嘞。我你，你这头个？你这不行，这发型行 하나를 먼저 끼고 나와. 맞지 나와. 엄마 나 나당 나가나이다는 거. 나대 와트라이다는 거. 아무튼 해서 나오는가. 아무튼 해서 들어간 거.